электромагниттик термелүүлөрдү термелүү схемасында алууга болот термелүү процесси магнит талаасынын энергиясынын электр талаасынын энергиясына жана тескеринчи айланышы менен коштолот бул учурда бардык энергия термелүүчү контурда калып аз гана бөлүгү космоско нурланат эгерде конденсатор пластинкаларын ажыратсак катушканын бурулуштарын азайтсак анда биз ачык термелүү схемасын алабыз бул илмек олуттуу түз зым болуп саналат анын жогорку учу жер үстүндө мүмкүн болушунча бийик горизонталдуу зым менен туташтырылган жана төмөнкү учу жерге туташтырылган электромагниттик талаа азыр чынжырдын айланасындагы баардык мейкиндикти камтыйт каралып жаткан түзүлүш антенна болуп саналат